so hello friends welcome to YouTube channel तो कैसे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास प्रमोशन टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ के टॉपिक पे तो कई सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो बहुत ही जो छोटी होने वाली है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना तो कहीं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कहीं जैसा कि आपको पता है कि टेंथ के जो है मतलब पेपर जितने भी है वो कैंसल हो गए हैं अभी उनके पेपर नहीं होने वाले इसका मतलब उनको जो है मास प्रमोशन कर दी गई है तो कहीं उनकी जो है हम बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर मेनली जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ के बारे में तो कहीं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी अपने मतलब प्राइवेट या बाई एनुअल स्टूडेंट्स uh, वगैरह हैं उनके जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और क्योंकि रेगुलर में जो है स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा होती है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब कि रेगुलर uh, मतलब प्राइवेट के जो है चांसेस वो है ज़्यादा हैं उसके बाद मैं आपको बता दूँ अगर जितने भी मतलब कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ठीक है उस हिसाब उसके उसको हम नज़र में रखें अगर मतलब इकतीस मई तक जैसा कि आपको पता है सारा का संपूर्ण जो है लॉकडाउन है तो खाली ग्रोसरीज़ की दुकानें खुलेंगी या मतलब कि ऐसे मेन मेन दुकानें खुलेंगी वो भी चार घंटे ठीक है और गाइस जो है इलेवंथ के जो है चांसेस उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऑफिशियली कोई भी जो है नोटिस नहीं आ गया तो गाइस इलेवंथ के जो है चांसेस वो थोड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब नाइन्टी से अब जो है चांसेस है कि मास्क प्रमोशन हो जाए और गाइस ट्वेल्थ की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो गाइज़ ट्वेल्थ के थोड़े बहुत तो चांसेस हैं कि उनके पेपर हो जाए लेकिन अभी तक मेनली जो चांसेस हैं कि उनकी मास प्रमोशन हो जाएगी लेकिन गाइस अगर उनके पेपर्स होंगे भी तो गाइस इस सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि उनके अगर पेपर्स होंगे तो वो ऑनलाइन ही होंगे ठीक है गाइस मतलब ऑनलाइन ही होने वाले हैं तो गाइस आप मतलब कि मतलब कि इतनी टेंशन लेने की बात तो नहीं है गाइस बहुत ही मतलब कि इकतीस मई तक अगर ऐसे रहा अगर आपके ऑनलाइन पेपर नहीं हुए उस हिसाब अगर नहीं हुए तो फिर तो गाइस अप्रैल में अगर मैं फिर वो अब अगस्त में पेपर होगा रिजल्ट फिर उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आगे पेपर होने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम है क्योंकि बाद में चेकिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी तो उस उस हिसाब से तो अगला सेशन ही उड़ गया तो आपको खजल तो ना करेंगे उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो गाइज़ बस इतना ही था आज की वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं किसी नवी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम